होंगे आप नहीं बट uh, उस दिन जैसा हाल नहीं है बट हाँ, आपके जैसे एक और आई बट आपसे टेन टाइम्स ज्यादा डिफिकल्ट कंडीशन में आज breathe out breathe out easy nice छोड़ दो तो बेटर है टेन किलोमीटर साइडवेज मेथ तरफ मेरी तरफ पहले नीचे वाला पैर सीधा हाँ this side this side yes हाँ दे दो क्रॉस कर लो उस तरफ नीचे वाला पैर सीधा सीधा Easy. Easy. Easy. एक बार स्टमक पे दोबारा Breathe out. Breathe out. relax. Easy. Okay आ जाओ तो अभी कितना बेटर हो गया एटी परसेंट अभी यहाँ पे बस थोड़ा सा पेन रहता बाकी ये रिलैक्स्ड तो अब ना आप एक्सरसाइज करो शोल्डर्स हम्म। की मोबिलिटी और दूसरी चीज़ें करो आज है फ्राइडे ठीक है मोस्ट प्रोबेबली आप, आप उस पेन से तो बाहर निकल गए हो हम्म। आप जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो आप एक्सरसाइज से बेटर कर सकते हो अगर आपको फिर भी लगता है कि दो तीन दिन चार दिन पांच दिन बाद रह जाता है तो एक बार आना बट एक्सरसाइज करने के बाद ही आना वरना मत आना क्योंकि वो टाइट होती जाएगी बॉडी हम्म। <clears throat> तो कल से फिर से एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं ना हम्म, आज से आज से हाँ ठीक है ओके थैंक यू